Вітаємо, друзі! Я Анна Римаренко, психолог та менеджер з комунікацій компанії Сенсорія. Ми робимо цікаві та корисні штуки для сенсорної інтеграції та сенсорного розвитку. І сьогодні я вам розкажу про надзвичайні сенсорні кульки. Що це за чудова річ? Це кулька, ніби мішечок, дуже еластичної біфлексової тканини. Вона міцна і наповнювач первинна харчова гранула, абсолютно безпечна та гіпоалергенна. Що з нею можна робити? Все, що підкаже вам фантазія. І, до речі, кульку можна прати при кімнатній температурі вручну. Тому маленька дитина може її навіть гризти. Дорослі можуть гратися і діти на вулиці, вдома. Ви її випрете і все буде чисто. Отож, що ми з нею робимо? Можна її стискати, можна її кидати, можна її чавити. Е, це допомагає врегулювати стрес, допомагає емоційно розслабитися, розвантажитися. Дітям це дуже важливо, щоб вони вчилися конструктивно виражати свою агресію. Та Не бити ближнього, а бити кульку, все ж таки, е, тримаючи себе в руках. Е, з кульок можна будувати пірамідки. Е, їх можна розкладати на себе або на свого сусіда, обтяжуючи деякі частини тіла, щоб краще відчути своє тіло. Е, з кульками можна балансувати, тримаючи їх на голові або, припустимо, на плечі. Так само відпрацьовуючи поставу. Вони допомагають розвивати координацію, е, цілеспрямованість рухів. Вони просто дуже веселі, дуже яскраві. І все, що підкаже вам фантазія, все це можна з ними робити. Також ці кульки можна використовувати для самомасажу або масажувати близьку людину, дитину або дорослого ці кульки допомагають дуже добре зосередитися. Наприклад, ви можете давати її з собою дитині в школу або брати з собою на важливу нараду і тримати її в одній руці, да, стискати, якщо треба. Іншою рукою ви можете писати, і це допоможе вам е, бути більш уважними. Е, ще кульками можна жонглювати. І це майже в мене виходить. Жонглювання дуже добре розвиває нашу нервову систему та балансує е, роботу наших півкуль. Також маніпуляції з цими кульками дуже добре розвивають е, та укріплюють дрібну моторику, м'язи рук. І це є е, велик, дуже важливим і для зовсім маленьких дітей, і для дорослих, навіть для людей похилого віку, в яких є вже неврологічні якісь нюанси, і е, існує потреба в тому, щоб підтримувати ці функції. Грайте та розвивайтеся разом із сенсорією.